Apenas respire. Inspiração se unindo com a expiração. E você escolhendo parar uns momentos a vida externa. Apenas respirando, relaxando. sentindo o fluxo do seu coração. Coração e mente conectados agora. Assim, inspirando e expirando. Mantenha consciência de coração e mente conectados. E neste momento, você traz à sua memória aquela questão em sua vida que mais ocupa os seus pensamentos. Talvez algo que você precisa decidir. Algo que você ainda não compreendeu. Talvez a busca de uma resposta. De um entendimento maior. Apenas deixe isso bem ativado na sua mente. Olhe todos os aspectos disso. E perceba como essa mente ocupada te afasta da sua paz interior. Você então olha para o seu coração. Sente a paz que existe aí dentro o amor. E pegando essa mensagem mental nas suas mãos, você começa a caminhar nas câmaras do seu coração. Sinta o seu coração como um grande salão com lindas portas. E perceba como essas portas trazem grandes tesouros para você. Sua mente ocupada em busca de resposta nas suas mãos. Você olha para uma das portas e escolhe. Sente essa porta aberta para você, te magnetizando para dentro. Sua mente, aquilo para o qual você busca respostas e entendimento, soluções nas suas mãos. Você entra. E ao entrar, você é recebido por um lindo ser de tanta luz e tanto amor. E reconhece neste ser a sabedoria do seu interior. Vocês se sentam frente a frente. a mente nas suas mãos, você entrega a este ser. Ele te olha com tanto amor, com tanta sabedoria. E nesta conexão amorosa, Telepaticamente você recebe suas respostas. Os caminhos, as soluções. O guru interno falando com você. Tão amoroso, tão sábio. aberta. Recebendo desta parte, sabe, divino em você, os insights de que você precisa para essa situação. Enquanto esse ser dentro de você Você apenas absorve. Em seu coração a firme intenção de se relembrar de todos os insights, orientações que você recebe agora. Apenas respire. Escute. saiba dentro. E assim respirando, você absorve. E tão logo você absorva, tudo de que necessita. Esta parte sábia de você se levanta, o seu guru interno te leva até a porta. E da porta te dirige ao centro do seu coração. de todas as portas que se abrem, você recebe o mais sutil e maravilhoso vento que você já experimentou. Nessas lufadas de ar, a paz penetra pelos seus poros apaziguando mente e coração. E nesta paz intensa e profunda, você cresce na certeza de saber dentro todas as soluções. Sua mente apaziguada volta para o centro da sua cabeça. Seu coração em paz e alegria, sustentando seus pensamentos. O guru interno te olhando nos olhos com tanto amor. te convidando a voltar a cada orientação que você necessite. Buscar dentro, olhar dentro. Essa parte sábia que tudo sabe sobre você. Respire Respire ainda mais profundamente uma outra vez. E abrindo seus olhos, esteja aqui.